Quero pagar um pouco. får spadpræmier fra Socialrådet og Du kan bare hente noget vand. Det er også for. Det er også for. Det er også for. i hvert fald under mig, så jeg på presset. Ja, øh, vi ikke hente den anden, så er de gået ind. Ja, har I kaner inden? Har I været derinde? jeg har set på været derinde. Jeg tror, du gerne vil hjemme bag. Det gør han hele tiden. men jeg tror, han er færdig. Det <laughs> kan godt komme. Ellers så er vi lige med på jer. Ja, det er super. han har da fundet ud af, at man kan det.